Wohnen ist eine Ware. Die neoliberale Stadt wird gebaut für Privateigentum und Verwertung. Ihr Raum wird für Markt und Rendite organisiert. Wir aber brauchen Räume zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Räume zum Experimentieren und Räume der Gemeinschaft, jenseits von Verwertung. Wir wollen wir haben ein Recht auf Stadt. Wir wehren uns jetzt gegen steigende Mietnutzverträgung. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Gemeineigentum, Selbstorganisation, Solidarität. Seit vielen Jahren gibt es eine Netzwerkstruktur von mehr als 100 Hausprojekten in Stadt und Land, um die Wohnungsfrage nach anderen Werten zu organisieren. Das Mietshäuser-Syndikat. Gruppen können sich mit der Solidarität anderer selbst ermächtigen und so Räume sichern. In immer mehr Köpfen wächst das Interesse an dieser vielfältigen Initiative aus der Zivilgesellschaft. Drei Befürworter des guten Lebens haben sich auf die Reise gemacht, um mehr über die Potenziale dieser selbstorganisierten Raumaneignung zu erfahren. die Hansestadt Lübeck. Dort hat sich eine Gruppe mit Hilfe des Syndikats eine alte Villa in einem bürgerlichen Stadtquartier gesichert. Von den Leuten der Freien Hütte wollen wir erfahren, wie hat alles angefangen und warum habt ihr euch dem Mietshäuser Syndikat angeschlossen? Also der Anfang war, wir wollen anders wohnen und wir wollen in Gemeinschaft wohnen und wir wollen kein Privateigentum und wir setzen uns jetzt mal zusammen und gucken. Das muss doch gehen. Was geht, genau. <laughs> Das, kann doch nicht. Also. Wir wollen nicht mehr so isoliert wohnen, ja. Und als Projekt gibt es uns schon seit 2005 haben wir angefangen, an dem Projekt zu arbeiten haben dann sehr lange geplant und überlegt, äh, erstmal, wie wollen wir, warum überhaupt zusammenleben und haben dann irgendwann angefangen, ein Haus zu suchen. Das war in Lübeck nicht ganz einfach, was zu finden, was leerstehend und groß genug für uns ist. Und ähm, genau, 2007 sind wir zum Syndikat dazugekommen, noch eben drei, knapp drei Jahre bevor wir hier das Haus dann gekauft haben und letztendlich das Projekt verwirklicht haben. Diese Gegend, tja, also <laughs> gehobener Standard ähm, viele Villen. Und ansonsten ist es ganz schön viel geprägt von so Anwalts- und hm. Steuerberaterbüros. Also, also mein Gefühl am Anfang war, dass es schon ein bisschen wie so ein UFO war, was hier gelandet ist in diesem Viertel. Ähm, und das Schöne ist, dass man hier mit dem UFO landet und einen ja niemand dazu bringen kann, wieder zu gehen. Es gibt auch super nette Nachbarn, aber es gibt auch Leute, die das, glaube ich, nicht lustig finden dass wir hier sind. Ja, ich glaube auch, dass wir eigentlich schon ziemlich bekannt sind hier in der Ecke, ja. dass die schon ja. wissen, dass das was anderes ist als jetzt irgendwie einfach nur ein gewöhnliches Mietshaus. Ja. Ich habe verschiedene Reaktionen gehabt. Einmal, es ist ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus. <laughs> Also ein bisschen unfertig. Ja. <laughs> Was macht ihr hier? Und teilweise aber auch cool Wohnprojekt. Also als ich dann erklärt habe, das ist ja so ein bisschen so, so, eine, so eine Mischung aus WG-Leben und einzelnen Wohnungen. Und es gab ja auch zwischenzeitlich mhm. diese Phasen, wo wir dann, dann hatten wir eine Architektin, die hat versucht, uns hier reinzuplanen und die hat gesagt, vergesst das Haus, ihr passt da gar nicht rein, das geht gar nicht irgendwie. Und da hatten wir, glaube ich, dann schon seit knapp zwei Jahren oder so versucht, ein Haus zu finden. Und das, das war auch ein bisschen so die Gefahr, dass dass irgendwann die Luft plötzlich raus ist mhm. aus der mhm. Gruppe. Hatten mhm. da schon ein bisschen, bisschen habe ich zumindest so in Erinnerung, ein bisschen Zeitdruck oder, oder so einen gefühlten Druck, jetzt muss mal ein Haus her. Mhm. Wir genau. haben da genau. mächtig umgebaut im Haushalt. Ne? Das ist eine Villa, die war großzügig geplant mit großen Räumen und wir haben halt einfach ähm, sehr viel umgebaut und umstrukturiert, irgendwie so, dass wir reinpassen. Und jetzt wären wir ja sogar noch mehr, als wir bislang immer waren. Also die Architektin hat sich da ganz schön verschätzt in uns. Mhm. <laughs> Gleichzeitig dieses, es ist zu schaffen man kann das mhm. machen. Erinnere ich sehr gut, dass am Anfang wir unabhängig voneinander ganz, ganz oft nach Hause gekommen sind und vor diesem Haus gestanden haben und gesagt haben, was? Das ist unser Haus. Das, das haben wir jetzt gemacht. Das ist der Hammer. Also wenn man das Haus von außen sieht, dann denke ich mir, was ist jetzt los? <laughs> Also wie kriegt man das hin? So, und am Anfang sozusagen ganz langsam das Gefühl zu kriegen, das geht, ist schon irre. Also. Mhm. Komm, sag mal was hier, Lars. Komm, sag mal was Schickes. Alles ist so schön. Äh, vorher haben wir ja lange geprüft, ob wir vielleicht ähm, irgendwie eine kleine Genossenschaft gründen oder uns einer Genossenschaft anschließen. Aber das passte nicht. Also mhm. da musst du Eigenkapital mitbringen. An sich wird das erwartet von jeder Person. Du kannst es wieder zu ähm, Du kannst es zu Eigentumswohnung umwandeln mit Mehrheitsbeschluss mhm. und genau das wollten wir ja nicht. Das wollten wir verhindern, dass sowas passieren kann. Wir wollten Mieten, die bezahlbar sind, auch wenn ich von Hartz IV leben muss. Ähm, mhm. Ja, und dann war das wirklich, was ein Glück, dass uns dann das mhm. Mietshäuser-Syndikat begegnet ist und dass es dann so war, dass es auch eine Gemeinschaft ist in diesem Syndikat. Mhm. Also nicht wir sind hier ein ein Projekt und machen nur unser Ding, sondern ähm, da mhm. ist eben Solidarität, da ist geteiltes Know-how etc. Dieser, dieser ähm, ähm, Solidarverbund ist aus der Hausbesetzungsszene mhm. entstanden mhm. und ist mittlerweile total vielfältig und bunt. Und das war das, was uns gefallen hat. Also mhm. Also so vom Grundpolitikum her, wo kommt es her, aus welcher Ecke kommt es, da wo wir nämlich auch alle irgendwo herkommen, mehr oder weniger, oder uns zumindest politisch äh, wohlfühlen und ansiedeln irgendwie. Mhm. Und dann eben diese Kombination, dass es eben, äh, oder dieser Weiterführung, dass wir halt gesehen haben, als wir die Broschüre durchgeguckt haben, das sind einfach ganz viele unterschiedliche mhm. Projekte. Ganz viele unterschiedliche Projekte, sagen die Lübecker Syndikalisten. Wir suchen den Kontrast. Wir fahren in den Osten aufs Land, nach Hatmersleben südwestlich von Magdeburg. Dort besuchen wir das Projekt Lydia. Also wir sind hier auf dem Hof der Lydia in Hatmersleben in der Mitte der Magdeburger Bürde. Sind auch im Dezember 2007 Mitglied im Syndikatsverein geworden und haben dann 2008 unseren Hof gekauft. Das Objekt hat äh, 15.000 Quadratmeter circa, ist direkt an der Bode, schön mit Badestelle. Also dieses Konstrukt, Syndikat, dieses Gemeinschaftskonstrukt, also in Kontakt treten mit anderen Projekten. Und ich dachte am Anfang immer, Mensch, die haben alle so Projekte wie wir, aber die Projekte sind so mega unterschiedlich und das macht es total spannend so. Also ich denke, äh, ein Hauptunterschied zwischen äh, Stadt- und Landprojekten ist einfach auch die äh, Infrastruktur. Und ähm, es gibt auch eine andere Preisgestaltung, was, was Mietpreise angeht. So, ja, also hier haben wir Wohnungen mit 90 Quadratmetern für 300 Euro Warmmiete, inklusive Telefon, Internet, ähm, Strom und so weiter, was es in Großstädten einfach so in der Form nicht geben wird. So. Du hast hier oftmals nur die Gruppe und alle anderen Leute, die irgendwie ähnliche Interessen haben oder so, wohnen, ähm, wohnen in der Stadt halt. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied. In der Stadt ist es vielleicht noch ein bisschen, was heißt schnelllebiger, da können die Leute sich auch vielleicht schneller anpassen, auch also die, die, die Nachbarn in dem Moment, wie wenn man aufs Dorf zieht, wo die Generationen ja schon immer alles vererbt haben, wenn man neu im Dorf erscheint sozusagen mit so einem Projekt. Hier ist sozusagen der Papagei, der somit reinkommt in ihr ungestörtes äh, Generationsleben. Also wir sind jetzt hier nicht, äh, das war jetzt äh, mit vielen Bürgis, sage ich jetzt mal, Kontakt haben oder äh, da zu einer Gartenspartenfete eingeladen sind oder so. Da gibt es auch so einen äh, Diskurs hier auch innerhalb unseres Projektes, so inwieweit öffnen wir uns nach außen jetzt äh, für, fürs Dorf oder für die was vor dem Zaun sozusagen passiert und inwieweit bleiben wir jetzt hier drinnen. Und äh, da sind wir immer noch nicht zu irgendeinem Konsens gekommen, so inwieweit wir das umsetzen können. Und außerdem äh, ist, glaube ich, auf dem Land auch eine, so eine andere Gefahr da als in der Stadt. Ähm, also gerade wenn man an Nazi-Strukturen etc. denkt. Ähm äh, das schreckt wahrscheinlich auch ab, aufs Dorf zu ziehen. So. Man macht es in der Gegend, wo man sich irgendwo schon länger auskennt sozusagen. Aber jetzt blind in, in Brandenburg auf irgendein Dorf zu ziehen, äh, kann, glaube ich, ganz schön in die Hose gehen. So. Ja, wie gesagt, das ist schwer abzuschätzen. Vielleicht haben die äh, ländlichen äh, Regionen in 20 Jahren äh, sind die gefragter als äh, die Projekte in der Stadt. Wer weiß, ob das Leben in der Stadt in 20 Jahren noch lebenswert ist. So, ja. Dass jeder auch seinen, seinen, seinen Platz hat hier, um, um, um seine seine Ideen zu verwirklichen sozusagen. Ja, was halt man, wenn man halt auf dem Land ist, was man auch immer man da macht. Aber der Platz ist halt einfach da. Du hast die Möglichkeit, deine Individualität auszuleben. Aber andererseits, das Große und Ganze wird gemeinschaftlich gestaltet. Mein Tipp für dich ist, macht das, weil ihr habt auf dem Land ähm, unendlich viele Möglichkeiten und auch ganz andere Chancen als in der Stadt. So. Also, sucht euch coole Leute und Oh ja. Zieht's durch? Genau. Gemeineigentum finde ich gut, weil dann, äh, also was soll ich, ähm, genau, die Häuser, denen die drin wohnen, äh, da ist einfach irgendwie ein immer noch gültiger Spruch. Und äh, es wird einfach nur immer schwieriger, den umzusetzen. Also ich finde das Konzept von Mietzo syndikat so gut, weil die Menschen, die in diesen Häusern leben, die sozusagen das Haus verwalten und das ihr eigen nennen können. Und das finde ich eigentlich das einzigst Richtige. So muss das irgendwie einfach sein. Ja. Und dann ist es eben äh, auch einfach sozusagen eben diese gemeinschaftliche ähm, äh, äh, sozusagen Macht oder Gewalt über das eigene, über das Grundstück sozusagen. Dass eben nicht irgendein Vermieter, dem es gehört, der sonst am Tegernsee wohnt oder äh, in Blankenese, und ähm, der dann hier entscheidet, was hier saniert wird, was nicht saniert wird, wie hoch die Mieten sind, wann sie steigen, wie sie steigen, welche Heizung eingebaut wird, äh, wird Wert auf, auf nachhaltige Energiequellen äh, gelegt oder nicht. Und das entscheiden halt wir, die wir hier wohnen. So. Und ich finde auch, dass Gemeineigentum so Hierarchien aushebelt. Also es beugt den einfach vor, weil einfach diese ganze Verantwortung gemeinsam getragen wird. Das ist also einfach, ja genau, also ich habe es ja erlebt, ich habe ja Eigentum besessen oder ein Haus besessen und finde, das ist, fühlt sich komplett anders an. Egal wie frei oder offen ich da rangegangen bin, trotzdem macht es einfach einen ganz großen Unterschied. Die Häuser hier gehören sich selber. Und das heißt, da sind ganz andere Sachen möglich. Auch die unser Garten sieht ganz anders aus als dieses Haus. Die Häuser sehen anders aus. Das ist so ein und es hat viel damit zu tun, dass es kein Eigentum ist. Privateigentum ist nichts, nach dem ich strebe. Also da ist, musste ich keinen Verlust äh, verbuchen, zu sagen, ich äh, baue mir jetzt kein Haus mit meinen Kindern und weiß dann, was ich später vererbe. Da geht mir nichts, nichts verloren an der Stelle. Ja, viele Diskussionen laufen ganz anders, dadurch, dass es ein gemeinsames Eigentum ist oder ein Gemeineigentum, also kein individuelles. Ähm, also da geht es eben nicht um das individuelle Geld, was ich jetzt da mhm. reingesteckt habe und was ich vielleicht reinstecken sollte. Und ähm, das, ja, diese Diskussion ähm, möchte ich auch nicht führen. Mhm. Also das hat dann, also wenn es um eigen, ums eigene Geld geht, das zeigen ja irgendwie unterschiedliche Beispiele, dann wird es oft hart mhm. hart gegeneinander und mhm. ähm, ja, das ist dadurch anders. Im Hamburger Stadtteil Ottensen haben sich verschiedene Handwerker und Handwerkerinnen zusammengetan und gemeinsam einen Neubau errichtet. Auf diese Weise sichern sie sich für ihre Arbeitsräume langfristig stabile und bezahlbare Mieten in einer wachsenden Metropole. Ja, wir befinden uns hier im Handwerkerhof Ottensen, äh, wie der Name schon sagt, im Stadtteil Ottensen in Hamburg, ein sehr begehrter Stadtteil, äh, auf dem wir hier auf 1000 Quadratmeter Grundfläche ca. 1400 Quadratmeter Nutzfläche für verschiedene Gewerke gebaut haben. Wir haben gesagt, geht doch mal zum Bezirk, zur Stadt und äh, schlagt dem mal ein vernünftiges Konzept für Handwerksbetriebe vor. Ähm, das hat unsere Architektin damals dann auch gemacht, die hat das vorbereitet, äh, hat das vorgelegt. Die Stadt fand das super, weil auch bis äh, in den Bezirk vorgedrungen ist, dass die kleinen Handwerksbetriebe massive Probleme kriegen im Zuge der äh, massiven Verdichtung, die wir hier in äh, Hamburg, speziell auch hier in Altona haben. Aber wir haben das zu einem sehr guten Preis gekriegt, was äh, eigentlich auch eine effektive Art der Förderung war von, äh, von Seiten der Stadt. Was man auch durchweg mal so als, als Muster nehmen könnte, was eine Stadt oder eine Kommune machen kann, um sowas zu fördern. Ich habe das Gebäude auch geplant. Genau. Alle hatten ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das zeichnet sich als allererstes in der Größe der Räume aus, die, die gebraucht werden. wenn man jetzt hier das Gebäude einmal anschaut, sieht man an der Struktur, dass man das sehr großflächig aufteilen kann und nutzen kann, aber eben auch in Einheiten bis 50 Quadratmeter aufteilen kann. Ja, und diese, also hier sind, sieht man ja ganz deutlich, die Räume werden immer kleinteiliger nach oben. Das haben wir schon sehr, ähm, sehr funktional und, und, und clever auch von Anfang an so durchdacht, na, ne, dass wir auch in einer gewissen äh, Gebäudeklasse bleiben und da keine Kosten produzieren. So zu machen, sich zusammenzutun und äh nicht irgendwo in einem Büro zu sein, alleine, sondern die Tür aufmachen zu können, rüberzugehen, äh, mit Kollegen zu sprechen. Also hier ist es so einfach. Der Tischler geht rüber zur Polsterin und sagt, kannst du mir das polstern? Die Polsterin geht rüber und sagt, kannst du mir das lackieren? Ich kann zum Bautenschützer rübergehen und sagen, ich habe da einen Fall, kannst du das machen? Das ist perfekt. Und nebenbei machst du immer ein Schwätzchen. Also ja, das ist ja genau der Vorteil, dass äh, die Miete auf lange Sicht halt äh, unberührt bleibt, während um uns rum alles immer weiter nach oben geht. Also auf der einen Seite ist hier viel Gewerbe gebaut worden, weil sie alle immer äh, versuchen, irgendwo ihr Geld zu verdienen und Renditejägerei äh, betreiben, aber für uns ist das dann erstmal egal. Also wir bleiben da. Unsere nächste Station, die ostdeutsche Kleinstadt Neuruppin im Norden Brandenburgs. Jugendliche haben den leerstehenden Hauptbahnhof der Stadt gekauft. Also vor ähm, mittlerweile 22 Jahren wurde in Neuruppin ein Haus besetzt von Jugendlichen, um einfach einen eigenen Raum zu haben für Konzerte, für Gemeinschaft, gemeinsam mit Wohnen. Und aus diesem Projekt heraus hat sich äh, eben das Jugendwohnprojekt entwickelt mit Konzerten, Workshops, ähm, Werkstätten, die wir anbieten, äh, regelmäßigen Reisen auch ins Ausland, Vernetzung mit anderen Projekten. Und dadurch gibt es dann so einen Austausch und so eine Dynamik, die das entwickelt hat. Und äh, am Ende dieses Prozesses haben wir eben hier dieses Gebäude gekauft und bauen es jetzt zu einem sozialen Zentrum aus. Ja, also wir sind ein selbstverwaltetes Jugendprojekt. Ne? Also es geschieht alles auf äh selbstverantwortlicher Basis sozusagen. Die Jugendlichen müssen sich alle selber einbringen, müssen Verantwortlichkeiten übernehmen. Ähm, ja, darum geht es in erster Linie sozusagen. Es gibt keinen Jugendarbeiter, der über uns steht, sondern wir machen es selber. Wir überlegen, welche Projekte wir machen. Dann vor zwei Jahren gab es eben die Situation, dass in ganz Brandenburg Bahnhöfe versteigert worden sind. Wir haben das nicht halt mitbekommen und haben sofort gesagt, ey, da müssen wir mitmachen. Ähm, und gucken, ob wir den Bahnhof kriegen sozusagen und haben dann ziemlich schnell gehandelt. Das ging alles total schnell irgendwie innerhalb einer Woche ist das meiste passiert. Wir haben gemerkt, wir müssen Geld rankriegen, überlegt, wie ist das alles möglich. Und ja, und dann ging es eigentlich ganz flott sozusagen. Dann waren wir bei der Versteigerung, hatten 10.000 Euro in Bar dabei und dann hatten wir ein Gebäude so. Und das, ähm, ja. Das äh, soziale Zentrum bedeutet für uns konzeptionell, dass wir einen Raum haben, für kreative Leute, für Menschen, die auch noch ein anderes Bild von der Gesellschaft haben wollen, die nicht hinnehmen wollen, wie die Gesellschaft äh, gerade organisiert ist. Und hier eben einen Experimentierraum finden, um was anderes auszuprobieren, zu entwickeln und zu leben. Wir wollen versuchen, hier mit den Anwohnerinnen der Straße mehr in Kontakt zu kommen, da auch eine Gemeinschaft aufzubauen, dass das eben mehr wird als ein Jugendprojekt, sondern wirklich auch ein soziales Zentrum, was ein Ausgangspunkt ist für die Region. Es gab Diskussionen darüber ähm, bei uns, ob wir das mit dem Syndikatsmodell machen wollten. Einige von uns fanden das Konzept zu einengt, also hatten das Gefühl, dass man sich das zu sehr bindet. Ähm, andere ähm, meinten natürlich, dass es äh, unverzichtbar ist, dieses Wissen zu nutzen und diese Solidarität. Und letztlich haben wir uns dafür entschieden und es war die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Also ich würde sagen, ohne das Syndikat hätten wir dieses Projekt nicht stemmen können weder logistisch noch von dem ganzen, äh, von dem Wissen her, was dafür notwendig war. Das ist auch nochmal eine wichtige Erfahrung gewesen, als wir ins Syndikat aufgenommen wurden, sofort mehrere Projekte von uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir finden euch cool, wir wollen euch unterstützen und haben dann mehrere 10.000 Euro an Direktkrediten von den Projekten bekommen. Das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Selbstorganisation heißt für mich, äh, Verantwortung zu übernehmen für mich und mein Umfeld direkt. Also letztendlich das nicht abzugeben mit der Zahlung einer Miete, so, sondern ähm, das selber zu organisieren, weil das ist der Raum, in dem ich lebe. So. Das heißt, ich muss mich darum kümmern. Naja, es ist schwierig, den Jugendlichen oft das begreifbar zu machen, weil es ist nicht die Welt, die sie kennen. Sie kommen in die Schule, es funktioniert alles autoritär und es, ähm, ihnen wird gesagt, was sie lernen sollen, was sie zu interessieren hat und äh, was sie machen sollen. Und sie sind es oft gar nicht mehr gewohnt, eigentlich selbstständig irgendwie zu handeln und eigene Ideen umzusetzen. Das äh, geht so ein bisschen verloren. Und hier kommen die Jugendlichen an und erwarten oft bespaßt zu werden. Und ja, dass jemand was für sie macht, aber dann irgendwie merken sie, das passiert hier nicht. Sie sind selber die Akteure, und sie müssen selber handeln. Und nur dann passiert hier in diesem Projekt was. Und wenn es unordentlich ist, müssen sie es selber wegmachen. Äh, wenn sie Dreck machen, müssen sie ihn selber wegmachen. Es kommt niemand, der putzt, es gibt, gibt niemand, der das macht. So, das, ähm, ist oft erstmal ein Prozess sozusagen, bis die Jugendlichen merken, hey, das ist meins, ich bin mitverantwortlich und alles, was hier passiert, passiert, wenn wir es tun. So. Psst. <laughs> Selbstorganisation bedeutet, dass wir nicht nur Mieter sind, sondern auch Vermieter, also unsere eigenen. Es gibt immer was zu tun, es gibt was zu machen, damit wir so wohnen können, wie wir wohnen wollen. Und mhm. das tut uns als Gruppe super gut. Das Ist auf jeden also, Fall gemeinschaftsstärkend, ja. Ja, mhm. auf jeden Fall. Wir haben das, ähm, ja, das in, also Selbstverwaltung im, äh, im Zusammenhang mit einem Konsensprinzip und einer Gelassenheit daran zu gehen, ist super. Für mich bedeutet nochmal ganz speziell im, im, äh, im Syndikatskontext, wo wir ja Häuser kaufen, irgendwie dieses Wort Selbstorganisation, Selbstverwaltung, aber auch, äh, nicht aber auch, sondern zusätzlich ein, unglaublich surreales Geldspiel. Mhm. Es war, war für uns der Hammer. Wir haben hier einfach, wir haben ja sehr viel, sehr viel dann auch umgebaut und sonst. Ich meine, gut, allein schon der Kauf war gigantisch, aber auch dann so da zu sitzen und äh, was weiß ich, äh, eine Rechnung von so einem Dachdeckerfirma über 127.000 Euro auf dem Tisch liegen zu haben, sich die durchzugucken, zu überbestimmt die und, und, und zu unterschreiben. Und das ist, das ist total surreal, weil keiner von uns hat dieses Geld jemals gesehen oder gehabt oder so irgendwie. Und wir haben Summen hin und her geschoben, wo wir manchmal dachten, was, was das ist, äh, ja, und das ist äh, äußerst spannend und funktioniert aber. Ich meine, dass, dass die ähm, Miete günstig bleibt, dass das bezahlbarer Wohnraum ist, dass hier niemand einfach so vor die Tür gesetzt werden kann. Das ist auch ein hohes Gut. Also das ist, ist mir auch sehr wichtig. Es hat auch jede Menge Sicherheit in meinem Leben so reingebracht. Und ich glaube auch, dass sich das weiterträgt, weil mit dem Moment, wo ich quasi feststelle, ah, das ist gar nicht so schwer, A, so ein Haus zu kaufen, B, so ein Haus selber zu verwalten, so, ist der nächste Schritt auch zu sagen, ja, vielleicht geht das ja auch mit ganz anderen Ebenen noch, dass man das selber machen kann. Das Leben selber in die Hand nehmen. Selbstverwaltung heißt, selbst bestimmen zu können. Das ist was Grandioses. Und wir leben in einer Gesellschaft, die ist von Lohnarbeit geprägt, wo immer Hierarchien drin sind, wo jemand anders dir was sagt. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, Sachen selber zu machen, in die Hand zu nehmen, das finde ich politisch eine gute Sache, das fühlt sich persönlich gut an und das sind Erfahrungen für eine Zivilgesellschaft, die unabdingbar sind. Die historische Keimzelle des Mietshäuser Syndikats liegt in Freiburg. Wir fahren in den Südwesten des Landes, um mehr über die Entstehung des Syndikats und dessen solidarisches Modell zu erfahren. Auf dem Greta-Gelände werden auch günstige Freiräume für zivilgesellschaftliche Initiativen gesichert. Greta ist das erste Projekt gewesen, das äh, Mietshäuser-Syndikat ist praktisch hier entstanden, entwickelt worden. Das war äh, Anfang der 80er Jahre, wo das so nach und nach praktisch erobert wurde. Das müsst ihr euch wirklich so vorstellen, dass das hier wirklich ein völlig abgerotztes Gelände war. Am Anfang war halt so dieser, das sagt man natürlich im Nachhinein, aber das war schon dieser Geist des Anfangs. Und es war so eine Aufbruchsstimmung, also wo, man, wo Leute, die keine Ahnung hatten vom Bauen, einfach gesagt, wir machen jetzt. Und das ist aber schon auch diese Zeit gewesen. Das war schon so 80er Jahre, die, die Zeit, wo man sich die Dinge einfach auch genommen hat, ne? so ein Stück weit. Um so ein bisschen zu äh, demonstrieren, wie das vorher hier aussah, mache ich mal, ich war gerade mal so ein Bild. Das da, was ihr da seht, auf dem Foto ist dieses, diese ehemalige Maschinenhalle das gesamte Gelände bis auf den Neubau ist äh, folgendermaßen konstruiert, dass oben Wohnraum ist und unten Gewerbe und so weiter. Also Gemeineigentum, ähm, es ist auch erlebbar, dass Gemeineigentum einfach was verändert. Das merkt man hier an dem Kreta-Gelände ganz gut. Mittlerweile sind halt die Mieten und Grundstückspreise außen herum explodiert. Man kann fast sagen, die sind doppelt so teuer wie hier auf dem Kreta-Gelände. Und hier auf dem Gelände ähm, ist der Preis im Grunde festgefroren worden, dadurch zu dem Zeitpunkt, als es Gemeineigentum wurde. Es profitiert also niemand mehr davon, dass das hier eine gute Lage ist. Und das ist ein Vorteil für alle. Insgesamt sind wir 100 Leute, die hier wohnen und ähm, ziemlich viele Gewerberäume auch. Also wie viele Leute hier auf dem Gelände ein- und ausgehen, lässt sich eigentlich so auch gar nicht sagen. Genau, und es ist eigentlich eine ganz gute Mischung aus politischen Initiativen und eben auch Kleingewerbe. Also das ist eigentlich ganz schön hier. And this station is out here in Freiburg and I'm an African rootsman, Jonathan Gangman from Ghana. Radio Dreigeland hat geschätzt, immer schwer, das zu zählen. Etwa 150 bis 200 Leute, die Sendungen machen. Wir haben nach wie vor auch einen, äh, einen, großen Anteil an Sendungen, die nicht in deutscher Sprache sind oder die in mehreren Sprachen gemacht werden. Die Wohnungspolitik ist ein, seit Jahren ein ganz zentraler Punkt. Da kommt man in einer Stadt wie in Freiburg gar nicht drum herum, über Wohnungspolitik zu berichten. Hier bei, beim Greta sind das halt ganz andere Strukturen. Also wir sind damit eingebunden, wir sind äh, wie jede andere Partei hier auf dem Gelände äh, können wir mit, mitreden über, über die Entwicklung des Geländes, wir können mitreden über die Mieten. Ich glaube, dass die Strukt Syndikatsstrukturen für, für den Raum notwendig sind. Selbst hier, wo wir einen sehr geringen Mietpreis haben, haben wir eigentlich auch ähm, immer finanzielle Schwierigkeiten oder bräuchten eigentlich immer wieder Geld und müssen sehr viel Spenden sammeln. Und auf dem normalen Mietmarkt wäre das überhaupt nicht möglich. Die Idee ist erstmal ganz grob ein, ein Treffpunkt, einen Raum, einen Willkommensort für Geflüchtete zu schaffen ähm, und aber auch praktische Hilfe dort anzubieten. Zum einen Saga, das ist das älteste, die, das älteste Projekt da drin. Die machen Rechtsberatung oder auch ähm, ja, ja, Rechtsberatung kann man es einfach so nennen. Ähm, dann Medinetz, die machen medizinische Beratung, vermitteln, vermitteln Ärzte, die ähm, behandeln ohne auch, dass die Geflüchteten irgendwie eine Versicherung haben. Und dann gibt es die Deutschkurse, die geben Deutschunterricht. Und dann gibt es noch zwei politische Gruppierungen, das sind ähm, Freiburger Forum und Aktion Bleiberecht. Wichtig ist hier, das sind hier vor allem linke Gruppen nach 68, das ist unser Punkt 9. Dann ist hier auch der Punkt 14 mit Häuserkampf, was natürlich hier explizit reingehört in das Kreta-Gelände. Und äh, Punkt 5, Studentenbewegung, auch relativ häufig nachgefragt. Bewegungen sind sehr misstrauisch gegenüber dem Staat. <laughs> Das ist einfach so eine, Grundgeschichte. Und deswegen haben staatliche Archive ein richtig großes Problem, an Materialien aus den Bewegungen ranzukommen. Für unsere Reputation und das, dass die Leute zu uns kommen und uns ihr Material anvertrauen, ist es sehr wichtig, dass wir weiterhin in diesen Zusammenhängen sind und existieren, damit äh, dieses, diese Vertrauensbasis tatsächlich vorhanden ist. Und das ist mit für uns ein wichtiger Grund, warum wir hier in diesem Projekt mit drin sind. Weil wir, es ist einfach nett hier. Also, wir sind ein feministisches Zentrum, sind generell offen für Frauen, Lesben, Trans, Interpersonen. Also, Frauenzentren sind gegründet worden, ganz klar als ein Ort, der ein Schutzraum sein sollte für Frauen, wo Frauen eben nicht ständigen, ständiger Anmache ähm, und anderen Formen von auch Diskriminierung ausgesetzt sind und wo sie auch einen Raum haben, sich zu entfalten, ihre eigenen Sachen zu machen und selbst zu bestimmen. Und das Zentrum versteht sich als ein Vernetzungsort, also ähm, nicht als eine Gruppe mit einer, mit einer klaren ideologischen oder sehr engen ideologischen Ausrichtungen, sondern als ein Ort, wo sich wirklich ganz verschiedene feministische Gruppen vernetzen können. Der Raum ist nicht für Cis-Männer. Das ist so, das hat Gründe und das ist gut so. Nach wie vor. Auch auf dem Gelände, egal wo. Das Patriarchat ist einfach was, was <laughs> gesellschaftlich sehr anerkannt bleiben wird. Und von daher bin ich sehr froh um diesen Ort. dass hier der Anfang vom Mietersyndikat äh, passiert ist. Also dass hier die, die Wiege sozusagen ist, das wisst ihr ja. Also dass man sich einfach irgendwann eine Organisationsform überlegt hat. Ähm, das ist alles aus diesen vielen, vielen Mittagsdiskussionen entstanden, ne, die dann so neben dem Bau noch äh, gemacht worden sind. Ähm, viele Menschen sind hier ganz klar politisiert worden, das muss man schon so sagen. Viele äh, Menschen sind, ähm, ja, sind dann, äh, nachdem sie hier fertig waren, haben sie dann Eigentum gekauft. Mhm. das muss man auch sagen. <laughs> Die Leute, die einfach so ein bisschen der Sache treu geblieben sind, die haben sich halt überlegt, als das Ganze letztlich erobert war, was machen wir jetzt damit? Also so eine Insel der Glückseligen, und äh, das kann es nicht sein. Also wir, wir brauchen eine Organisationsform, die einfach das Ganze ein bisschen mehr in die Breite macht. Na, es gab auch damals viele Stimmen, die erstmal so diesen, diesen Weg als einen falschen Weg angesehen haben. Also Häuser besetzen, okay, aber Häuser irgendwie kaufen, das war damals also gerade in so einer Szene ganz pfui oder sehr angefeindet von vielen. Letztlich hat uns die Geschichte recht gegeben, weil ähm, aus den diese ganzen besetzten Häuser, die gibt es nicht mehr. Es ist, die sind einfach weg. Und äh, uns gibt es noch. Der Plan hat, ist halt aufgegangen. So. Bis jetzt. Bis jetzt. <laughs> ne? Mittlerweile bildet das Mietshäuser-Syndikat einen festen, solidarischen Verbund von mehr als 100 Hausprojekten in Stadt und Land. Und das Interesse an der Selbstorganisation in der Wohnungsfrage wächst weiterhin. Die Frage, was mir am Syndikat wichtig ist oder was die Säulen sind, auf denen das Syndikat beruht, da ist natürlich als erstes die Selbstorganisation. Das Syndikat hieß auch zunächst Mietshäuser in Selbstorganisation. Das war im Namen eingebaut. Sollten halt die Mieter bestimmen, nach dem Motto, die Häuser, denen drin wohnen. Dann das Zweite ist eben ein Solidartransfer. Das haben wir halt festgestellt, dass wenn Projekte älter werden, dass dann ein wirtschaftlicher Spielraum entsteht, wenn eben Kredite getilgt sind. Und da haben wir damals bei der Entdeckung dieser Syndikatsschiene haben wir gesagt, das wäre eigentlich gut, wenn wir das für neue Projekte benutzen können, dass die nicht jedes Mal vor diesen riesen Hürden stehen, sondern dass die alten Projekte denen einmal mit ähm, Geld helfen, was sie übrig haben, und dann natürlich auch mit Know-how, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Und dann kommt das Dritte, das ist die, ähm, dass es fest vom Markt genommen wird, nicht wieder privatisiert werden kann. Die Kapitalneutralisierung war lange ein Schlagwort und das ist hier eine ganz besondere Form, weil wir festgestellt haben, mit Genossenschaften, Vereinen oder anderen Formen gibt es immer die Möglichkeit, dass eine qualifizierte Mehrheit die Satzung kippen kann und anderes beschließen kann. Wir haben auch festgestellt, dass die Mieter nicht unbedingt die besseren Menschen sind, die dann per se äh, das Gute verwirklichen, sondern es muss eben Leute, es muss eine Form geben, wo auch die Autonomie, die Häuser denen, die drin wohnen, also die Mieter, dass die an einem bestimmten Punkt eingeschränkt wird. Und das ist im Syndikatsmodell, wo eigentlich zwei unabhängige Organisationen in der GmbH als Akteure sind. Der GmbH gehört das Haus und die extern das ist das Mietshäuser-Syndikat, die haben Vetorecht in Grundlagenfragen, wenn eben das Hausprojekt, die Mieter auf die Idee kommen, oh, wir sind jetzt hier verdiente Projektveteranen, seit 30 Jahren haben wir uns den Arsch aufgerissen und ähm, wir könnten doch jetzt mal die Wohnung für uns und unsere Kinder sichern. Dann muss das Syndikat gefragt werden und das sagt natürlich nein. Ich habe keine Lust, nur für die Miete zu arbeiten. Wir wollen ich will mit, will mit anderen zusammenleben. zusammenleben. Mich schiebt hier keiner ins Altenheim ab. Wir, Wir wollen die, die kleinen familiären Strukturen aufheben. Nee, nee, nee, ich will keine Hierarchien beim Wohnen. Ich habe keinen Bock auf das Über- und Unter-mir-Prinzip. Ich wünsche mir, wir, wollen, wir ohne Rassismus und ohne Sexismus leben. Wir wollen zusammen Politik machen. Ich möchte so richtig cool wohnen. Es gibt viele gute Gründe für gemeinschaftliche Hausprojekte. Wollt ihr ein Projekt im Verbund des Mietshäuser-Syndikats starten? Dann macht aus eurer Gruppe eine juristische Person, den Hausverein. So seid ihr als Gemeinschaft identifizierbar und rechtlich handlungsfähig. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht eine Genossenschaft? Äh, aber hat denn jeder die Knete für die Einlagen? Muss man sich da nicht einkaufen? Ich will aber nicht, dass private Kohle Hierarchien zwischen uns schafft. Hm. Hey Leute, beim Mietshäuser-Syndikat soll das aber nicht so sein. Das Syndikat? Aha. Syndikat? Wirklich? Was ist das? das ist ja, komm. Kommt, lasst uns da mal anrufen. Unikat. Wir wollen ein Hausprojekt Wir wollen ein Hausprojekt starten. Auch mit den Dachen Geld. Könnt ihr bei der Bank, ihr bei der Bank für uns das Ganze Kann bei euch jeder mitmachen? Wer seid ihr überhaupt? Kann da euch jeder mitmachen? Seid ihr bereit, auf Privateigentum zu verzichten? Ja. Ja. ja. ja. Wisst ihr, was es heißt, selbst organisiert zu wohnen? Jo. Ja. Ja. ja. Seid ihr bereit, in einen solidarischen Verbund mit anderen Hausprojekten zu treten? Jo. Ja. ja. Klar. Gut. Wir sollten uns treffen. Oh. Oh, dahinten Dort kommt ja das Syndikat. Wer aber ist dieses Mietshäuser-Syndikat? Wir sind ein wachsender solidarischer Verbund, bestehend aus allen Hausvereinen, einer Vielzahl von engagierten Einzelpersonen und auch von Gruppen, die den Hauserwerb noch vor sich haben. Wir alle zusammen bilden auch eine juristische Person, die sogenannte Mietshäuser Syndikats GmbH. Für den Erwerb eures Hauses gehen wir mit euch eine Partnerschaft auf Augenhöhe ein. Ihr und wir werden in Grundsatzfragen zwei gleichberechtigte Gesellschafter. Wir gründen eine paritätische Hausbesitz GmbH. Also die GmbH ist tatsächlich eine erzkapitalistische Form. Und ähm, sie ist auch nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber sie erfüllt einen gewissen Zweck. Man kann in einer sehr asymmetrischen Art und Weise zwei Gesellschafter zusammenbringen, nämlich den Hausverein einerseits und andererseits diese externe Kontrollorganisation, die darüber wacht, dass in Grundlagenfragen nicht irgendwie ähm, völlig, ein völlig anderer Kurs eingeschlagen wird. Wie aber sieht die asymmetrische Rechteaufteilung innerhalb unserer Hausbesitz GmbH aus? Wer bestimmt, wie die Immobilie saniert wird? Der Hausverein. Wer bestimmt die Wohnform? Der Hausverein. Wer bestimmt über die Neueinzüge? Der Hausverein. Wer organisiert den laufenden Betrieb des Hauses? Hausverein. Wer führt die Bücher? Der Hausverein. Wer übernimmt die Geschäftsführung der Hausbesitz GmbH? Der Hausverein. Ihr allein habt die Verantwortung und Entscheidungsbefugnis über die Entwicklung eures Hausprojekts. Wie aber verhindern wir, dass die Immobilie jemals wieder reprivatisiert und verkauft werden kann? Durch ein Vetorecht für uns und euch als Gesellschafter. Wenn ein Hausprojekt dann im Syndikatverbund ist, ähm, würden wir uns sehr stark wünschen, dass Sie das ganze Wissen, was Sie erworben haben, um ein Hausprojekt zu werden, auch wieder an neue Gruppen weitergeben. Weil es macht keinen Sinn, dass es zentral geschieht oder in Regionalbüros geschieht, sondern wir wünschen uns, dass das Haus dann auch die Idee weitergibt, aber auch das ganze Know-how, was dazu nötig ist und letztlich auch Geld weitergibt was ja auch notwendig ist für hm, die Schaffung von neuen Hausprojekten. Das ist keine Einbahnstraße, wenn ein Projekt ein Hausprojekt wird. Das sollte dann wieder neue Hausprojekte nach sich ziehen. So ist die Idee. Wie ihr uns erreichen könnt? Im Internet unter www.syndikat.org findet ihr unsere regionalen Beratungsstellen. Meldet euch bei uns und vereinbart mit unseren ehrenamtlich arbeitenden Beratern und Beraterinnen einen Erstberatungstermin. Sie werden euch die Spezifika des Syndikatsmodells erläutern. Ihnen könnt ihr gerne alle eure Fragen stellen. Okay, und ähm, wem gehört das Haus dann? Ja, das Haus gehört der GmbH. Und was ist die GmbH? Ja, die GmbH, das habe ich ja vorhin erklärt, besteht aus zwei Gesellschaftern. Ich wollte mal fragen, funktioniert das dann so, wie wir uns das vorgestellt haben? Ja, dazu müssten wir erstmal einen Finanzplan machen. Das könnte dann so aussehen. In weiteren Beratungssitzungen erstellen wir gemeinsam euren Finanzierungsplan. Dabei nehmen wir alle Kosten und Eventualitäten in den Blick. Hier und für das grundlegende Verständnis verkürzt, müsst ihr auf die variablen Zusammenhänge zwischen den Bausteinen Kosten für die Immobilie und deren Sanierungsstandard sowie den Kosten der Finanzierung durch Direktkredite oder Kredite von Banken achten. An diesen Stellschrauben könnt ihr wesentlichen Einfluss auf die Höhe eures Mietpreises nehmen. Hier trefft ihr für die Zukunft eures Projektes grundlegende Entscheidungen. Beachtet dabei Folgendes. Drückt ihr die Kosten der Immobilie, senkt sich natürlich der Mietpreis. Auch mit dem Standard der Sanierung nehmt ihr Einfluss auf die Höhe des Mietpreises. Je weniger Zinsen ihr bei Banken bezahlt und umso mehr Direktkredite ihr einwerbt, desto positiver nehmt ihr Einfluss auf die Miethöhe. Direktkredite sind Geldbeträge, die ihr mit eurer Hausbesitz GmbH direkt von einzelnen Personen oder anderen Gruppen leiht also von euch gestaltbare Kredite ohne die Beteiligung einer Bank. Also fragt eure Familie. Hi, könnt ihr mir Geld leihen? Es ist ja gar nicht für mich, es ist für unser Haus. Fragt eure Freunde. Hey Leute, ich brauche Geld. Doch nicht für mich, für unser Haus. Und werbt für euer Projekt in der Öffentlichkeit. Wir brauchen Geld. Hey, David Raha. We need money. Für eine gute Sache. verstehen ist, gestaltet euren Finanzplan so, dass ihr eine möglichst niedrige Miete erzielt. Denn euer Haus wird immer ein Mietshaus bleiben. Auch nachdem die Kredite und Zinsen getilgt sind, bleibt die Miete weiterhin in gleicher Höhe bestehen. Von dieser Miete bezahlt ihr die laufenden Bewirtschaftungskosten für Instandhaltung und Verwaltung eures Hauses. Nachdem ihr die Kredite für den Kauf und die Sanierung getilgt habt, fließt ein Großteil der Miete in den Solidarfonds. Dieser gemeinsam verwaltete Fonds ist ein zentrales Instrument unseres solidarischen Verbunds. Warum für uns und euch dieser Solidarfonds so wichtig ist? Wir verwenden den Fonds für die notwendige Einlage des Stammkapitals des Syndikats bei allen Hausbesitz GmbHs, für unsere Öffentlichkeitsarbeit und die Anschubfinanzierung neuer Projekte. Solidarität im Mietshäuser-Syndikat bedeutet, nehmen zu können, aber auch geben zu wollen. Wir stärken uns durch das auf die Gemeinschaft aller beteiligten Projekte orientierte Handeln. Zudem haben wir einen Solidartransfer zwischen älteren und neueren Projekten von Know-how, von ehrenamtlicher Beratung und der Weitergabe von Direktkrediten. Mit unseren Beraterinnen und Beratern begleiten wir euch vom Moment eurer Entscheidung an, ein Hausprojekt des Mietshäuser-Syndikats werden zu wollen, bis zur Aufnahme eures Projektes auf der Mitgliederversammlung und darüber hinaus. Die Mitgliederversammlung ist das zentrale Gremium in unserem Verbund. Sie ist eine öffentliche Versammlung aller beteiligten Projekte und findet mehrmals im Jahr an wechselnden Projektstandorten statt. Alle Entscheidungen des Syndikats, auch die über die Beteiligung neuer Projekte, werden hier getroffen. Wir sind von den Rathaus Sternen in Berlin und möchten heute aufgenommen werden. Ihr stellt dort euer Projekt und den gemeinsam ausgearbeiteten Finanzplan vor. Dann werden wir gemeinsam darüber diskutieren und im Konsensprinzip entscheiden. Wer ist dafür? Jo, damit ist der Antrag angenommen. Nach der offiziellen Aufnahme eures Projektes in das Mietshäuser-Syndikat gründen wir zusammen die Hausbesitz GmbH und erwerben die Immobilie mit euch. Also das Thema Selbstorganisation war eben schon Thema bei den Hausprojekten, aber beim Syndikat selber, beim Dachverband ist es natürlich genauso Thema. Und das finde ich spannend, das gefällt mir, weil das bedeutet, dass eben anders als bei anderen Gruppen jeder mitmachen kann. Das ist ein Mitmachsyndikat und es ist egal, ob man jetzt in einem Hausprojekt wohnt, Einzelmitglied ist oder wie auch immer. Es, das Mietshäuser-Syndikat bietet einfach für viele Leute die Möglichkeit mitzuarbeiten und damit hängt sicher auch zusammen, dass die meiste Arbeit ehrenamtlich geschieht, weil sonst würde das gar nicht so geschehen. Also beim Mietshäuser-Syndikat mit den 100 Beteiligungen gibt es insgesamt nur eine halbe Stelle. Das heißt, die meiste Arbeit, die dort geschieht, wird ehrenamtlich gemacht. Und das ist für mich auch äh, erwähnenswert, weil ich das besonders finde und auch anders als bei anderen Organisationen. Auch in anderen Ländern wächst das Interesse am solidarischen Modell des Syndikats. Das ist nicht anders in Deutschland als in, als in Holland. Äh, die Sachen werden teuer gemacht von einem neoliberalen Konsens. Ähm, und am Ende die Bewohner die bezahlen die Rechnung. Wir haben uns äh, eh, zusammengeschlossen mit äh, eh, anderen Initiativen aus Amsterdam und aus der Gegend von Amsterdam, aus Utrecht und auch weiter weg, um zusammen ein Syndikat aufzubauen, so wie es hier in Deutschland existiert. Und wir sind jetzt beschäftigt, das auszuprobieren, das auszusuchen, welche juridische Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, dass das deutsche Mietshäuser-Syndikat, das ist für uns ein, ein riesiges Beispiel. Man kann das hier wirklich funktionieren sehen. Und das ist ein, für uns ein, ein Durchblick äh, nach der Zukunft. Weil ich, ich denke mich gerne, dass es auch ähm, in e einigen Jahren auch so eine große Gruppe in, in, in Holland gibt. Weil es gibt genug von diesen Hausprojekten. Es dürfen nur die Menschen zusammenzuschließen. Also bei uns war es echt äh, eine, schwierige Frage. Ja. Wir wollten äh, unbedingt zum Mietshäuser-Syndikat dazukommen, als Projektinitiative sozusagen, wie es halt andere in Deutschland auch machen. Aber durch das, dass wir halt in Österreich eine andere Rechtsstruktur haben, war das jetzt nicht so einfach. Ne? Äh, da haben wir auch nicht gewusst, wie sollen wir das jetzt irgendwie, wie sollen wir uns da andocken und sonst was. Wir haben aber extrem viel Beratung gekriegt von verschiedenen äh, Unterstützerinnen im Mietshäuser-Syndikat, die uns geholfen haben, wirklich auch mal so richtig bis ins letzte Detail zu verstehen, wie es in Deutschland funktioniert. Und durch diese Unterstützung war es uns dann möglich, in Österreich äh, wirklich die Idee auch in äh, eine Rechtsform zu gießen. Ja. Angefangen haben wir 2013, wie gesagt, in der AG International. Und da war als erstes mal so die Idee von einem Hausprojekt und das haben wir Habitat genannt. Und nach und nach ist eben die Idee gekommen, nein, wir müssen uns doch wirklich diese Dachorganisation, diese Struktur auch selber bauen und haben auch weitere Initiativen in Österreich gefunden, die auch schon lange diesen Traum haben und haben uns jetzt zu einem Habitatsyndikat zusammengeschlossen. Städte und Gemeinden können von den vielseitigen Projekten des Mietshäuser-Syndikats profitieren. Wir fahren nach Tübingen, Dort werden Hausprojekte in ihrer Entstehungsphase auch von der Kommune unterstützt. Darüber wollen wir von den Beteiligten mehr erfahren. Okay. Ja, wir sind jetzt hier in Tübingen beim Fürhäuser-Projekt. Wir haben drei, drei Häuser, ähm, die an der Hechinger Straße liegen und ein Haus, äh, was um die Ecke liegt und die zeige ich euch jetzt. Wir sind ungefähr 100, also in jedem Haus circa 25. Ja, glaube ich, scheue ich mich eher fast, äh, irgendwie was Spezifisches zu sagen, was äh, die Bewohner da auszeichnen würde oder so. Natürlich sind es irgendwie schon spezifische Gruppen, die sich da auch bilden, aber ähm, halt Menschen. Wir sind 60 Erwachsene, 40 Kinder und äh, wir haben gekauft 2011. Also Tübingen ist mit Sicherheit bundesweit eine der, der Städte mit am meisten angespannten Wohnungsmarkt ist einfach extrem schwer, im mittleren und unteren Sektor von bezahlbarem Wohnungen, Wohnraum zu finden. Wir haben hier eine Miete von 7 Euro kalt und ähm, bei Neuvermietungen liegt äh, der durchschnittliche Quadratmeterpreis, glaube ich, bei 9,60 Euro und äh, erreicht Spitzenwerte bis zu 12 Euro. Und ich denke, wenn wir hier einfach noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, wird, wird die Kluft größer werden. Das Vierhäuser-Projekt ist eine Variante für die Stadt Tübingen. Ich sage bewusst nicht das einzige Modell, sondern es ist eine Lösung, die ähm, viele Vorteile verbindet für eine Stadt. Zum einen hat man Nutzer, die sich direkt in, engagieren und gleichzeitig entzieht es dem äh, der Spekulation dann den Boden, weil diese Projekte auch langfristig bezahlbar sind und damit für eine Stadt wie Tübingen ganz wichtig sind, weil wir dringend darauf angewiesen sind, dass wir nicht nachher eine unbezahlbare, teure Stadt sind. Wir hatten halt extrem Druck, eine Million Euro innerhalb von ganz, ganz, ganz kurzer Zeit einwerben zu müssen. Und dann riesen Öffentlichkeitskampagnen gemacht und, finde ich, sehr positive Resonanz gekriegt. Und trotzdem wurde es natürlich am Ende tierisch eng. Und dann sind wir auch auf die Stadt zugegangen. Ähm, und dann war klar, es wird eine politische Entscheidung, es muss durch einen Gemeinderat. Und so hat uns die Stadt äh, einen Direktkredit über 150.000 Euro für ein Jahr gewährt. Und wir haben dann mit dem Vierhäuser-Projekt und äh, den lokalen Banken zusammen einen Weg gefunden, wie wir diese Lücke mit einem städtischen Zwischenkredit, so wird man es wahrscheinlich ausdrücken, dann füllen können. Wie schafft man es, dass Grundstücke nicht an den Meistbietenden verkauft werden, sondern dass Grundstücke auf eine verträgliche, sozialverträgliche und kulturell verträgliche Art und Weise an die späteren Nutzer möglichst direkt verkauft werden und nicht immer nur derjenige, das Grundstück kriegt, der die größte Zahl auf den Zettel schreibt, sondern derjenige, der das beste Konzept mitbringt. Das halte ich für den Kern von allem. Nicht alle Verwaltungen ähm, sind jetzt so ganz euphorisch, wenn sie mit selbstverwalteten Projekten zu tun haben, weil man oft das Gefühl hat, dass man da einen fürchterlichen Aufwand betreiben muss und dass es ganz, ganz anstrengend wird und man mit ganz vielen auch sehr, sehr heterogen strukturierten Menschen zu tun hat. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich glaube, dass Verwaltungen sehr wohl auch mit, gerade mit solchen Gruppen sehr gut zusammenarbeiten können. Aber man muss natürlich dann innerhalb der eigenen Verwaltung und innerhalb der eigenen politischen Gremien auch dafür sorgen oder dafür werben, dass man eine kulturelle Offenheit herstellt und nicht diejenigen, die ein selbstverwaltetes Projekt machen, als, als Gegner ansieht, weil möglicherweise sie nicht die gleiche Partei wählen oder sonst irgendwas, sondern verstehen, wo dann dieser Mehrwert auch entstehen kann für die Stadt. Und das wollen wir als Stadt in den nächsten Jahren noch ausbauen. Und zwar nicht nur in Altbauten, sondern das erklärte Interesse ist, das auch auf den Neubaubereich, da wo es relevant ist, zu übertragen. Das heißt, auch Mietshäuser, Syndikatsprojekte oder neue Genossenschaften dann auch wieder zu haben in einem Neubau in einem Neubausegment. Und da steckt auch der Gedanke dahinter, dass diese selbstorganisierten, selbstverwalteten Strukturen gerade dann, wenn man ein neues Quartier anfängt, eine ganz große Bedeutung haben. Wenn sie neue Quartiere erzeugen, und das haben wir in Tübingen in den letzten Jahren sehr oft gemacht, es ist ganz wichtig, dass sie eben die Akteure, die später so ein Quartier dann beleben müssen, das tut nicht die Stadt, sondern wir können einen Rahmen schaffen, aber das Leben kommt im Prinzip durch die Akteure rein, dass die wirklich früh eingebunden sind und nicht erst eingebunden sind, wenn sie irgendeine Hülle beziehen. Das Mietshäuser Syndikat sichert vielen Menschen stabile, bezahlbare Lebens- und Arbeitsräume. Mit viel zivilgesellschaftlichem Engagement entstehen so neue Möglichkeitsräume. Wenngleich die Wohnungsfrage für die Allgemeinheit durch das Mietshäusersyndikat nicht gelöst werden kann, ist das solidarische Modell in der Krise des Wohnens für immer mehr Menschen ein zukunftsweisender Lichtblick. Ist das Organisieren von Gemeineigentum also die Basis für neue soziale Qualitäten? Ja, früher so ein bisschen ist es wieder Allmende-Gedanke, ne? früher, dass man so ein, ein, ein gemeinsames Feld oder Ding hat, was man gemeinsames, gemeinsam bewirtschaftet und wo jeder seine Verantwortung dafür hat und nicht so nach äh, Egoismen geht. Und vielleicht ist es auch so ein, ja, äh, ein Weg, den Kapitalismus ein Stück weit zu überwinden. <laughs> Großes Ziel. Wohnen ist ein Grundrecht für alle. Dass sowas über Privateigentum gelöst wird, ist eigentlich völliger Kappes für eine Gesellschaft. Weil das bedeutet dann auch genau wieder dieses an den Markt angebunden sein. Das haben wir mit den ständig steigenden Mietpreisen und einer Verfügung. Und dann ändern sich die Lebensverhältnisse aber. Und dann wird es nicht genutzt. Ich finde dieses Gemeineigentum, wo man für alles verantwortlich ist, sich darum kümmert, das aber Nutzungseigentum ist, man kümmert sich darum, solange man dort ist und dann tritt die nächste Person an die Stelle, das finde ich ein, kein ökonomisches, aber ein gesellschaftliches Modell. Ich kann da gar nicht mehr so viel ergänzen. Ich würde nur sagen, dass ich finde, dass gemein, also so ein Gemeineigentum ähm, würde vielleicht oder bedeutet vielleicht für viele, die das jetzt erstmal nicht so verstehen oder, oder kennen, Unsicherheit, aber für mich bedeutet das eigentlich viel mehr Sicherheit. Also ich habe das, das Stichwort, was mir gleich einfällt, ist irgendwie Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, dass gerade so Privateigentum, das ist immer so, ja, okay, wenn es halt in deinem Leben gut läuft irgendwie, dann kannst du dir mal ein geiles Haus kaufen oder ein Auto. Aber das, ist, das steht und fällt ja alles immer so mit allem, was, mit, mit was du in die Welt kommst, mit was du aus deinem Leben machen willst und keine Ahnung. Und äh, ich finde, wenn man einfach guckt, dass jeder irgendwie cool leben kann in einem großen Projekt, wo man einander irgendwie oder miteinander was organisiert, für was man irgendwie steht und was man schön findet, dann gibt einem das viel mehr Sicherheit. Und das finde ich cool. Ja. Mhm. Ich glaube, alle, alle Utopien oder alle Visionen, die die Menschen haben, scheitern irgendwann äh, an so einem Eigentumsproblem Begriff oder an so ein, am, am Thema Eigentum. Ja? Und, ähm, und das ist, glaube ich, so ein Schritt in, in, in eine richtige Richtung, ähm, sich vielleicht um wichtigere Sachen zu kümmern als um äh, Eigentum. Also ich meine, natürlich ähm, ist es ähm, äh, politisch gesehen, äh, würde ich ein besetztes Haus. Äh auf irgendeine Art und Weise immer noch vorziehen, sozusagen, weil es äh, die Form von Eigentum äh, prinzipiell äh, negiert. Äh, hier ist das Grundstück ja nur gekauft und ist im Besitz der GmbH. Und wir zahlen auch weiterhin äh, Miete, sozusagen, zwar zu unseren Konditionen und äh, können selber darüber entscheiden, aber letztendlich bleiben wir im System noch ein Stück weit drin. So, ja. ähm, aber angesichts der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ähm, ist äh, das ein adäquates Modell sozusagen? Na, ich gehe davon aus, dass das Syndikatsmodell eine gute Grundlage ist, um auch in andere gesellschaftliche Bereiche reinzuwirken. Also vom Wohnen und vom Le gemeinsamen Leben ausgehend eben auch in die einzelnen Städte einzuwirken und da auch einen anderen Beat drin zu bringen. ganz witzig war halt, ähm, wie wir die Syndikats GmbH eintragen lassen wollten im Handelsregister. Da mussten wir auf die IHK, weil die hatten einen Einwand gegen den Namen. Und dann sagte die Dame, äh, Sie glauben doch nicht, dass wir hier in Deutschland eine GmbH eintragen mit dem Namen einer amerikanischen Verbrecherorganisation und dann noch als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die 100 äh, Hausprojekte im Mietshäuser-Syndikat, ähm, wenn man den Wert, den Verkehrswert mal darstellen wollte, dann bewegt sich das sicher auf die 100 Millionen Euro Grenze zu. Aber genau das ist auch der Wert, der eben nie wieder realisiert werden sollte. Das ist ja eben genau der Sinn des Syndikats, dass diese Zahl einfach nur eine Zahl bleibt und nichts anderes.